taman rumah dibuat oleh tuan rumah meski bukan ahli cuma amatiran ya tapi kelihatannya tamannya lumayan bagus juga nah ini dia saya akan apa perlihatkan pintu pagar depan yang bisa dibuka hanya dengan menggunakan remote jadi khusus untuk kaum berjuis orang-orang berduit pintu ini cocok sekali untuk anda pakai di rumah Anda memudahkan Anda untuk buka tutup tidak perlu security Anda main dorong itu bikin capek hanya dengan cukup dengan remote ini sudah bisa terbuka ini saya tutup kembali Nah, pintu ini dilengkapi dengan sensor. Maksudnya agar supaya misalnya kalau ada orang yang mau masuk pas pintu sementara jalan menutup, pintu secara otomatis akan mundur. Akan balik membuka karena ada orang masuk yang dibaca oleh sensor. Itu untuk menghindari jangan sampai misalnya tangan kejepit atau mungkin kita bisa terjepit karena tidak ada sensor saya saya kasih lihat contohnya biar bisa dipercaya <clears throat> ini sementara membuka di tengah sebentar aku aku tahan pintunya dengan remote ini aku tutup kembali terus saya akan pura-pura keluar dia akan mundur nanti perhatikan saya memegang HP ini mau keluar dia mundur cukup demikian kawan-kawan dimanapun anda berada tayangan ini sekian dan terima kasih wassalam